Mijn tips voor een geweldige vakantie in het mooie Griekenland. Ga je naar Kreta, dan moet je zeker gaan mountainbiken op de lassithi hoogvlakte. Hier kom je echt leuke pittoreske dorpjes tegen. En eenmaal op top, dan heb je een geweldig uitzicht over het eiland en de mooie zee. De mooiste strand? Daar moet je zeker voor naar Zakynthos gaan. Je hebt hier namelijk het scheepsvakstrand en het is echt geweldig om te zien door die combinatie van witte zijde rotsen, het blauwe water en dan ook nog een scheepswrak. Hm. Eten, daarvoor moet je zeker naar Santorini. Heel veel restaurantjes hier hebben een geweldig uitzicht op Krater Caldera. En wil je daar genieten van een, eh, een lekker wijntje met olijfjes erbij, dan moet je zeker ver van tevoren reserveren, want dat zit nogal snel vol.